de ezt nem ott beszéljük, hanem lehet esetleg erről valószínűleg vitázni. Tervezünk ilyet, hogy kinek a téma szerinti vita. Ugye van ez a két mondás, hogy nem szeretek, hogy fejtől üdvösödik a hal, meg ami egyébként olyan a vezetője, én azt szeretném kérdezni, hogy van-e szerintetek arra esély, hogy bizonyos fogalmakat tisztázunk, mi magyarok, és most leszűkítem a kört. Egy kérdésem van, van-e itt olyan ember, akinek van alvégője például, mert felháborítónak tartom, hogy a rabló tudjuk, akkor tőlem az Zabérjétől 89 ezer pusztaiket van próbáljuk kérni politikusokat, civil magyar polgártársainknak spekulatív nézetére rakott hivatkozva, holott beszélhetnek arra, hogy én évnegi keresek havonta, és még az alkalom apróvezetkemet. Tehát amíg az a saját önzők és halásodó az nem tudjuk feladni, nagyon szép olyan karitatív tevékenysége elnyújtjuk mondjuk a a, a gennyet felizatjuk a sebekről, de a sebek nem szűnnek meg. Na én, én azt gondolom, azt gondolom hogy, hogy amikről te beszéltél, azok tartalmi kérdések. Tehát egy hogy olyan tartalmi kérdések, amiket meg lehet beszélni a gép területén. És például én azokban a dolgokban, amiket most mondtál, tökéletesen nem értek veled egyet, de ez nem baj a gép területén meg lehet beszélni, és ki tudjuk találni azt, hogy, hogy, mi a közös véleményünk erről. És én azt gondolom, hogy, hogy jöjjön mindenki, akinek bármilyen véleménye van, beszélgessünk róla, lehet, hogy te meggyőző valamiben, lehet, hogy egyikőjükre se értek egyet sok szerint. Egyik egyikőjükre se értek egyet szó Volt azt, hogy a 42 volt, valószínűleg a 42. Ezt a harmadik úr küldi. Mindenkinek nem tudod most így megjelenni, akkor aki érje, annak adja Kérdés. A 42, próbáljunk szorítozban képre, vagy a 42. Egy iránytudék előszem, hogy lehetne a beszélni, erről is nagyon sok vita van az a, nem tudom, a Geri Tibor neve mondja valamit, hogy az alkotmányjal valamit, tehát hogy az alkotmány módosítás után azt is meg kell jönni. Ő mit mond jogi értelemben? Én már egy ideje próbálok vele beszélgetni. a Tamással egész konkrétan egy órát beszélgetünk, és arra jutottunk, hogy teljesen más más irányból indultunk el, mhm. de azt, hogy konkrétan miket kell csinálni, azonnak elég nagy részében egyetértünk. Itt jön el megint a kapcsolat. A Tibivel az a gond, hogyha veleted a félszemvesz beszéltem Isten egy három éve. Nem tudom, mert kénytelen voltam magamról letértem. Én tüntettem is vele együtt. Az a gond, hogy neki van egy világlátása, ami ilyen. És nem enged beszélemben semmit hozzá. Nincsenek jótékony hozzátevők, nem fogad el semmit. Azt gondolja, hogy ő az igazság letéteményesen. Én nem adom, hogy javaslóba magát, sosem mondtam ilyet. Csak azt, hogy nem konstruktív. És ez az, ami rohadt. De én nem vagyok jogászos, nem vagyok. Én sem. Ha igaz az, hogy a jogegélet bebizonyítható, hogy fantomállam vagyunk, akkor nagyon érdekes alapállás. Ez egy annyira bizonyos dolog, csak tisztálássunk a dologban. Ezt egyébként nem csak ők de hanem most már legalább 8 is csak van. Egyébként meg az a helyzet, hogy, hogy ez teljesen irreleváns, amikor a, a és ez most a saját véleményem, nem a 42-i, bárkinek lehet más véleménye, csak ugye a alkotmányában de amikor arról beszélünk, hogy egy alkotmány hogy mindenki, a föld nem van, a föld az etika, meg az igazsága. És az alkotmánynak olyannak kell lenni, hogy ezt az etikát, meg az igazságot működik, És azok innentől kezdve most a kérdés, hogy, hogy akkor most régen mi volt, és akkor most melyik tekinthető legitimnek, meg nem tekinthető legitimnek, ha a nép azt mondja, hogy innentől kezdve most ez lesz az alkotmány, akkor a népnek igaz mond. Jó, én azt gondolom, hogy most az ilyen részletekből tűnjünk ki, gép és 42. Tehát ezeket a fogalmakat próbáljuk mindenkiben teljesen tisztára mosni, hogy ne a félreértés nem, tehát ugyanarról beszéljünk állandóan. Most ezt elég jól megőkozkodik, parancsoljon. Igen, a, ennél a részvételi demokráciának ugye vannak online meg offline formái. A offline form mind a kettő elterjedt a világ, itt valaki kérdezte, hogy van-e ilyen a világon valahol. Van, egész Budapest méretű városokat irányítanak részvételi demokráciával. Porto Alegréből nagyon sokan a világon, több ezer hasonló méretű vagy kisebb városokban. Tehát, hogy ennek vannak módjai, csak valamiért Magyarországon erről senki nem tud. Éljen? a... Tessék? vannak ilyen vélemények ajánlók, ahol kötelező nem értem. a részvételi költségvetés című dolog, ami a részvételi demokráciának az egyik az esete, ahol is a, a helyi önkormányzatnak a költségvetésének egy részéről döntenek az emberek részvételi formában, és van olyan dél-amerikai országok, ahol kötelező és olyan, Pandolja száz százalékáról dönt a nép. Tehát Porto Alegre, ami egy Budapest méretű, másfél milliós város, a egész Brazíliában legjobban élhető város. Nagyon régóta. A, A, nem, a, amit ezzel mondani szeretnék, vagy amiért ezt felvetettem. hogy erről csinál nekünk valami benyomatot összegyűjt egy patágot, halószó kész nélkül, ezzel tudok hogy mondtál a mentem. Jó, erre már vannak, tehát hogy ezt már nálam sokkal tájékozottabb emberek megírták ezeket, a, be tudom majd inkárni. Magyar nyelvű van? Magyar nyelvű, eh, írt a Pataki, azt, azt nem, valaki... Igen. Ezt jó, behozom. A, amit, am, amiért ezt felvetettem, hogy a, e- egyrészt, hogy a, ezzel, tehát ez a válasz arra, hogy hogyan lehet elérni azokat az embereket, akik nem rendelkeznek online eléréssel, így. Ez viszont az kell, hogy a online először legyenek emberek, és az, azok majd, amiről szó volt. A, az, az, az, az, az, az, az, az, a van a második fokozat, akiket majd ti értek el, és van egy harmadik fokozat, hogy most ebben a helyzetben itt egyikünk sem érne el, de valamilyen egyéb kapcsolaton keresztül el lehet érni. Van egy ilyen párhuzamos elvileg minden, a világon minden hatodik ember elvileg valamilyen kapcsolatban egymással. Tehát gyakorlatilag ezzel nincsen semmi probléma, ezt nyugodtan lehet csinálni. Először azt próbáljuk elérni, aki gyorsan el lehet érni, erősödni kell, nőni kell, létre kell azokat a dolgokat, amit együttesen látunk. Kérdés 42 gép. Mindenki Nekem van egy másik fele, tehát hogy pont erre, hogy hogyan tehát, hogy itt van nekem egy nagyon nagy kérdés, ugye itt mondtátok ezt a 50 ezer számot, hogy akkor van értelme először szavazni. Ez egészen nagyon kevés szám, mert azért 50 ezer versus 9, nem számolom ki, tehát 10 millió ember, a, e, tehát hogy 8 képes kevés, ahhoz képest meg nagyon sok, hogy azért 50 ezer embert operatíve elérni, megszervezni, egy rendszer számára vonzóvá tenni, a megszervezést alatt azt értem, hogy lépjen be a gépbe és el használni, Ráadásul, hogy ők ne csak a interneten ismerjék egymást, hanem valamiféle személyes kontaktus is legyen, ez egy nem igen komoly... Az, az nem ez a szám, az 50 ezer az azoknak a szám, akik a nagy zöldon rákattintottak, és ha megnézed, hogy a második netlapos tüntetésnél arra gondolom, hogy megyek, hányan kattintottak rá, akkor nem tűnik olyan soknak. Én azt gondolom, hogy az 50 ezer az egy kis szám aránylag, ad, viszont kell nekünk az az, az idő, míg az 50 ezeret elérjük, elérjük, hogy egyáltalán saját magunkat nem berakjuk, mert ne tudnánk milyen káoszan egyébként a 40 és a másik meg az, hogy viszont egy aránylag kis, kis létszámnál el kell azt kezdjük, hogy, hogy csináljuk a folyamatokat, mert attól fognak kicsiszolódni. Hogy mi magunk is rájöjjük, rájöjjünk, hogy ez működőképes, ez nem működőképes. És hogyan? Tehát, hogyha valahol ott van 50 ezer ember, azt kell, mondjam, hogy az internet szegmensből tekintve egy jelentős tömegnek tekinthető, Eh, nagyon nehéz egyébként tenni az embert össze. Az volt, hogy Magyarországon egyébként ezek az érzelmi szavakkal már könnyen meg lehet szólítani százezer embert, valami valami ellen tüntetni. Tök jó, nagyon sokan egyébként levonják, nyomják a gombot, ide és most nyomtak 190 eljöttök kapott, nem egy rossz szám, azt kell mondom, 60 századék, zseniálisan jók vagyunk, általában ez 8-12 százalék szokott lenni. Én azt gondolom, hogy jó irányban haladunk. Amit te mondasz, az mindenféleképpen a jövő, ebbe az irányba kell hatni. De azt mondom, hogy jó nem láttam két de nem láttam, hogy ketten, ketten vannak a kérdezők. De én nem látok kezeket. Mert letették, mert azt ígértem nekik, hogy kérdezhetnek. De, de nem láttam kezet, bocsánat, én egyet sem láttam. Kérdezhetnek. De kinek a kezét kellett volna látnom, most sem látom. De nem látok kezet, most sem annyira fontos, hogy csak az a kormány. Minden fontos. Az már nem megvan. E demokrácia. Hát én is javaslatottam, de lekéstem. Ott, ott a ablaknál. Így van, 42 a közösség neve, a gérdemokrácia, eldemokrácia, gíró. Nekem is volt egy javaslatom, de későn adta be. Nem, én azt mondtam, hogy újra tervezés. Azt szeretném megkérdezni, hogy a város bázis volt által beígért. Én beszéltem az Zsoltal, beszélgettem Zsoltal arról, hogy ők mit akarnak, mit akarunk. És amit a Zsolt tervez, abban nagyon jó dolgok vannak, de nem, nem ennyire interaktívra gondolja. Három dolgot tervez, ami nekem megragadt legjobban az az, hogy, hogy egy X-Stars persze, nem tudom, aki ismeri a Kickstarter nevezetű Tolmácsok kérem, Ettől az a Kickstarter. Egy olyan közösségi rendszer, ahol te ötletekre adományt adsz úgy, hogy nem kap semmit cserébe, csak simán így adták. Volt, aki Pénz, pénz, pénz, meghalhatnak szó szerint. Előre megveszek valamit, amelyik nincs kész. Megveszek, váz, nem veszek meg, ez nem igaz. Én például vettem már. Nem, következő. Nincs, nincs vásárlás. Nincs vásárlás. Én például vettem a akkor most mondanád, és szeretném végigmondani a választ, és utána következő kérdésre válaszolunk. <laughs> Tehát, hogy ez egy, az egyik, amit akar az ilyen, vannak a platformon olyan dolgok, amiket mi open source gyerekek annyira a magyarul Még mi az, de mi, mi az, akik már régóta benne vagyunk a nyílt forráskorú közösségben, vannak olyan dolgok, amik, amik nekünk nem tetszik annyira abban, amit ő csinálja, az nem baj, vagy csinálja, tök jó. Azt beszéltük meg vele, hogy mi csináljuk, mi kockát csináljuk a gépet, ő csinálja azt, amit ő akar, figyeljük egymást és erősítjük egymást, hogyha jókat látunk. Tehát ennyi. Sajnos, sajnos technikai marasra benne nem tudunk együttműködni emiatt a nyílt gondolkodási. Ma, marra szerencsés, hogy vennénk az tudnak megszólítani, tudna az a dolog, amit mi elképzelünk megint csak az előbb beszéltem, hogy egyszerűen a rohadt közös nevezőket nem találjuk, mert valaki pénzt akar ezzel keresni, meg ilyen hülye kretének vagyunk, hogy meg csak ilyen csináljuk, segítsünk, meg előre. Ilyen, tudunk, Igen? De, ne, nem, de ő neki zárt forrás. Ja. Egy ODS alapú izéje van, ami zárt forrás. Most megmagyaráztam, éppen még óráig, korábban, hogy csináljuk miből. Hogy miből? mi, milyen pénzből, vagy milyen forrásból, mert ez nyilván kell hozzá így hardware, kell hozzá fejleszteni. Jó, azt gondolom, hogy, hogy amikor, ezért, amikor a fölmerül a Nibelnek a kérdése, akkor majd összedobjuk. Ugye mondtunk ilyenek, hogy nem fogunk, mit tudom én, civil szervezetet alapítani, addig lehet, hogy még az a része meg fog történni, de addig, amíg, amíg nem muszáj, addig nem fogunk, mert nagyon sokáig el lehet úgy jutni, hogy az ember nem alapít civil szervezeteket, hanem használ már meglévőket, őket, hogy figyelj, nekem van ez a projektem, bosztolja. És, és akkor a, ő osztolja, ő húzza le a pénzt, odaadja arra, amit a kell, és stb. elszámolunk. És ilyet mi már szerveztünk, bocsánat, ilyet mi már Hát, az egyiken voltak sokan, a másikon, és senki nem kérdezte meg utána, mennyi pénzt ad Jani. Mi fizettük ki. Azért, mert nem akarunk dobozolni. Rájuk az embereknek, hogy egyetlen hát eszükbe jut az, hogy de nem az, mert ezt nem dobozolunk, nem most doboz. Nem hoztunk dobozt, nem, nem vagyok arra dobozolni. Én pedig azért kérdeztem finanszírozás pont az a kérdés, hogy ez ugyanaz a társadalmi dolog is hozzáállás egyébként ebbe az illetbe, mint egyéb más ügyletek. Ha ezt majd, a majd, ha elviszik a szervet, akkor kalapozni fogunk, mert akkor, a, azért, akkor kell hogy ügylet, Például a okája, amikor mi karitatív voltunk, annak az összes költség, hogy mi ezt a Mikolást megoldottuk, az hát az fölötte volt a 60 forintnak. Ott volt valaki, hogy tehát még egy, egy dolog, bocsássatok meg, hadd, had mondjak ehhez a dologhoz. Itt például, hogy a terembérletet a mi dobjuk össze, ha nem mi dobnánk össze, akkor fejenként 200 forinttal kellene hozzájárulni az ítélőknek ehhez a dologhoz. De nekünk nincs pofánk azt mondani, hogy mindenki járuljon hozzá 200 forinttal. De aki szeretnél? de aki szeretné, attól nem tudjuk el. Megmoderálok, de jövök. Kell mondani, vajon nincs valami kapcsolatotok az egyházban? Nincs. Központi helyen van. Én megtudom, kell vele közben. Központi helyen van, mert ő jön. Igen, hát én ebben hát már fél órája. Bocsánat, nem láttam, még egy óráig jelentkezni. Tehát a lényeg az, hogy nagyon fontosnak tartom ezt, én gratulálok a szervezőknek, hogy ezt kitalálták. Én azt úgy az eltelt időszak alatt úgy fogalmaztam meg ezt, amit elhangzott, az embertelenségből az emberségbe lévő folyamat indult el tudomásul kell venni azt, semmilyen, semmifajta politikai színezet nélkül, jelenlegi hatalom az embertelenséget, fel kell látni az emberséget. De a demokrácia az az a lényeg, hogy az emberek egymással beszélnek. A politikusoknak a tömeget és a választóképet meg kéne tudni szólítaniuk, fajta társadalmi nem folyik, a társadalom tagjainak el kell tudni egymással kezdeni beszélgetni, és ez az e-demokrácia tökéletes. Nem kell érdekel, ne érdekeljen senki, mi történik. El kell indítani. Hogyha úgy indultok, úgy indult volna az emberiség el, ha mi eloltjuk a gyerekát, mi fog világítani, jött a izzó, etizom. Hát nem azzal kell törődni eh, gyerekek, hogy mi jön, jönni fog. Az mindig adódik. Nem kell félni. A félelem megölje a lelket. Gratulálok a szervezőknek, maximálisan mellettetek állok, és el kell indítani. Nem azt kell nézni, hogy mi van, hanem hogy mi lesz. És én azt mondom, hogy ez működik, csinálni kell, és akinek nem tetszik, nem mosolódik. De én azt hiszem, és én tudom, hogy ez olyan nagy tömeget fog megmozgatni, és amikor elkezdenek az emberek beszélgetni, és azt mondják, gép, becsatornázódott a véleményem, hoppá, valami megindult, mögé fog állni. Gratulálok! ilyen emberből még pár az országban. Ez most rohadt jól esett. Meglettem is, volt a jobb lehet a kérdése. Kép, közösség. Érdekel az a Oktatási közössége. a közössége. Hülyeségem most. Nekem nem akarok kívülni később rájönnek, hogy, hogy inkább tudok, hogy mi az, amire ismertek. Mindenki azt mondta, hogy két csapattal feltétlenül szóba kéne, hogy álljunk. Az egyik hogy ez a megoldás Magyarország mozgalom. Én a Norbival felvettem a kapcsolatot, ő volt, aki aztán még Illetve a, a blogomból azt egy mondatot, és úgy gondolt, hogy ezzel meg is van a 42 még ocskodbüdös radikális csapat vagyunk. A másik pedig ugye az OGM, a Gábornak az üzleti Gáborral, a napi viszonyban vagyok. Országgyűlésen mozgalom, akik most kim vannak, ki vannak költözve a, a közsőtérre. És egyébként a Gábor első úgy tűnik, hogy tök szélsőséges lenne. Nem az, de valamiért nem. Tuaregnővel. Tuaregnővel. Most egyébként jobban. És tök a hírveteli bulit az Orbán Következő a helyzet, senkitől sem zárkozunk el, a gond az, hogy rólunk látnak olyan dolgot, ami nem vagyunk. Most nem komolyan mondom. Jó szerintem nem is mondtam magunkról semmit, mégis mindenki azt mondja, hogy mindent tud rólunk. Vagy a beidegzés, nem tudunk vele mit kezdeni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden mondatot, minden kijelentést meg kell fontolnunk, mert gyakorlatilag az a kép megjelenik az a helyzet, hogy mi azt szeretnénk elérni, hogy mindenki tudja, hogy igenis mi nem fogjuk megmondani, és hülyeségeket megmondok, és egymásnak ellentmondok, mert mind a kettő rendben van mindenkinek a véleménye rendben van, és akkor, amikor nincs gép és sapka a fejünkön, akkor, akkor van a saját véleményünk, azt el fogjuk mondani, és egymás különböző lesz a véleményünk, és egymás között is vitatkozunk, és ebből lesz, ebből tud csak kijönni valami, ami jó. A gond az, hogy az emberek annyira normának látják azt, már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy meg kell, hogy határozzuk, hogy miről beszélhetünk, ami egyébként egy tök helytelen dolog, hogyha ezt valaki nem így csinálja, akkor azt már is Szó szerint, ugye most tettünk egy ilyen kis mémet, ugye, hogy feltettük a saját dolgunkat, és arra értük, hogy azért, mert ez piros, fehér, zöld, nem vagyunk kirekesztők, nácik, szegregátorok, fideszesek, akárki. Szimplán ez ilyen magyarok. A probléma az, hogy az elmúlt 25 évben a magyar ezt a mondani valóját néhányan kisajátították, és onnantól fogva én nem vehetek föl magam egy kurva kukát, tehát nem járhatok bocskaiba, vagy én ugye szoktam ezt mondani, én így tudom, és van magyar hagyományos onkoláskori öltözetem. Nem vettem föl, hogy kimegyek az utcán, engem megérsz, hogy náci vagyok. Azért, mert fölvettem magamra egy ruhát. Nem járhatok ki az utcára négy mert rögtön azt mondják, hogy te náci vagy, jobb, a probléma az, hogy az embernek az értékhitelet is erre fog visszatérni. Itt van elmond, és ez a változás, amiről beszéltünk, ez értékítélet kérdése. Minden értékítélet, minden erre fog visszamenni. De itt nem eh, azt meg nekem magyar kor. És hogy így állok, hogy magyar, nem magyar kor. Tudom, már mondjak lélekkel ilyenek. Albán tudjak, én ezt a szót öt nyelven értek, soha saját nemzetére egyetlen nemzetre használni. Tehát eh, ez tovább A magyarkodással szerintem az volt, hogy én is ismerek emberek, akik magyar kodnak. Hát más nemzetekben is nagyon. Az a probléma, hogy úgy magyar kodnak, hogy igazándiból ott belül leg, legkevésbé magyarok valójában. Azt kell, hogy mondjam. Ez pejoratív tartalmat kapcsolódnak érdekes. Jó, képről és 42-ről közösség, közösségre kapcsolatban valamit a felvetés mi az, amit szeretnétek megvalósítani, mi az, ami elképzelésként megvan. Ötletem, gyerekek, itt vagyunk, még van egy fél óra óránk, ha fizetve, most fizetitek. Mindenkiül 2400 forint, egy óra fel. Igen, Igen, Azért jelentem, hogy láték. Tehát, elvestelek egy rövid történetet, megérkeztem Amerikában körülbelül 92 környékén, mert a feleségem így hogy menjünk egy kicsit el. Angolul beiratkoztam így igen angol tanfolyamra, Helyes Viktor jött egy ökológus, civil szervezet vezetője, beszélgetett velünk, majd fölírt egy érdekes mondatot a táblára, hogy jövő kedden, itt és itt, ezen a címen szeretettel látunk mindenkit vacsorára. Ott volt százal az ember, és úgy gondolom, hogy ez az ember meg tudni százal. Mindez a mert kettőnk vagy alatt, a csecsen mentünk el, végül is. Hát az egyik azt javaslom, és egy kiváló humánokológiai civil szervezetbe csöppentem, ugye ez, hogy pontosan kívül szervezetet csináltam, csinált, amit én itthon csinálok, és azóta is kapcsolatban állunk, én a régen végelőttem. Amerikában csak tíz évet mondtam el ott. A lényeg az, hogy kellene olyan események, ami nem csak zöld gombot, hanem valahova meghívni embereket, mint itt is. Erre vannak ezek a... Ezt kezdtük el. Ezt mondtuk, hogy minden hónapban lesz valami. Jó, és akkor utána megyek meg vidéken is szervezik, hogy ott is megcsinálják. A hölgy mögött elkövetkezett. Ati, elfogadok a beigeket. Ezt a magért. Ezért első folyamat. hogy a Linux Magyarországi Egyesülete az a, azon a helyen, ami a munkahely volt annak a idejében a pillanathoz Közösségét. Ha, kicsit magasabbra a kezeket, mert esküszöm, ott volt, egy... ott volt az első hölgy, igen. én azt akartam csak mondani, hogy ez a, a mi azonosításunk, mivel nincsen a 42 megfelelően artikulálva, hogy mi is ez mit jelent, ez egyes személyekhez kötődik. Tehát veled azonosítják, Átival azonosítják, akárkivel azonosítják, aki ott van személy szerint benne. Tehát azért itt az előbb két, két gondolattal lesz. Ez a gép vagy a közösségből veszek. A közösségből lesz. Tehát akik, akik magukat, benéznek, tessék? Én is benne vagyok, nem is azonosítják. Én is benne vagyok. De, de nem mindenki annyira emblematikus személyiség, mint mondjuk Seffert a blogjaival, Áti az alkotmányával. Bocs, ez van véleményem, elnézést. Ne, ez nem probléma, ez nem probléma, csak egyelőre össze van mosva a te személyetek és maga a közösség. Akkor az jól, jól írunk, blogjegyzésnek, Facebook Múltkor felvetődött ez a dolog, és azt mondtam a gyerekek, ha őt esetleg engem meg szeretnétek védeni, hogy nem illetünk egyébként ennek az arcében, nem illetjünk csapasnak rondját, akkor föl kell, hogy vállaljátok ezt a dolgot. És abban hogy tömeg vagytok, nem pedig én meg ő. A gond az, hogy ez egy van komoly választás, hogy fölmeríteni ezt a dolgot. Igazából ez nem választás kérdés, ez olyan, hogy, hogy a, aki olyan hallgat, az egyszer csak azt mondja, hogy basszus, Bocs, bocs, igen? Nem sokára el kell mennem, is Én tavaly decemberben döntöttem úgy, hogy valami nincs rendben az országban, nekem tennem kell valamit. Én akkor eldöntöttem, hogy annál jobban tudom csinálni az országgyűlésben a munkát, mint a jelenlegiek. Én e, el is indultam. Szint ugyanezen gondolatok e, megfogalmazásával, de ez nem jött ki. Most ott tartok, hogy közösséget építek, és ugye közösségekről van szó, és segítve nektek egy-két ötlet. Tapa Magyarország második legnagyobb falujába él új barátom. Ez 6500 fős lakosú település. Népzenélünk, citerázunk, diót törünk és beszélgetünk. Köszönöm végtelenül egyszerű eh, eseményeket kell fölkarolni, eh, megfogni az embereket. Én eh, 30 éve nem zenéltem, valahogy az életemből úgy kimaradt, holott tanultam zenélni. A közösség rákészített arra, hogy 30 év után fogja furulját a kezembe, és az adventi ünnepen furuljázzak. Olyan hatásmechanizmusokat vált ki idegenekből, aminek az a következménye, hogy beszélünk egymással. Ha beszélünk egymással, igen, ha beszélünk egymással, akkor az emberek nyitottá válnak. Ezért csináljuk most jövő héten a diótörést is. Valakinek van a faluba diófája, valakinek nincs, nekem hál' Istennek van, olyanokat hívok meg, akiknek nincs. Kiteszem a asztalra a diót, beszélgessünk, hozzák a bort, süteményt, éppen zeneszerszámot, és és erről beszélgetünk. Erről beszélgetünk. Én nagyon szeretek vidékre járni, hogy elmondhatod a közöttek. De hogy érted el, hogy Oké, de azt is érted, hogy azt mondják, hogy szeretnék jót törni, és oda megyek. Igen, nekem nagyon nagy előtt. Hogy lehet kicsapni? Én nekem nagyon nagy szerencsém volt, Interneten még alá, nagyon sok csoportot a Facebookon, nem ismertettem a földját aki Uruguayban él, mhm. eh, aki néni, rettenetes nagy kapcsolatokkal. Mhm. Eh, ez egy nagy segítség volt, de ő eddig nem politizált. Most sem politizál, csak beszélget. Politizál magyarán. Politizál. Beszélget, és a beszélgetés során ezek mennek fülről fülre, úgyhogy ilyen pillanatban a helyi polgármestervel citát tanulunk most. Tehát a lényeg, volt egy aktív ember. Volt egy személy, amit aztán kivettek így. Most tovább híradott ott a pletyka, megint hát, tudom, csak Egyébként régen a FOMA ez volt egyébként a közösségi életnek a szintere. Ez nem egy új dolog, ezt nem kell föltalálni egyébként az illetet. A gond az, hogy most a FOMA tettük ezzel a tököm, már bocsánat, Facebookkal, a kettő rohadtul nem ugyanaz. Az egyik kommunikáció, a másik kapcsolat, erről beszélünk állandóan. Azért vagyunk most is, mert egyébként legyünk őszintén mindannyian éhezték a dolgot, hogy összejöjjünk. Hát Ebben nincs akadály. Én konkrétan múlt engem leítattak. <laughs> Jó, mondjuk hagytam magam, de... egyrészt én azt gondolom, hogy amikor azt gondoltad, hogy képviselőként fogsz tudni tenni valamit, akkor tévedtél, mert hogy az a, az a terep, az ugye az emberek számára lehet. másrészt pedig én nagyon örülök neki, hogy kiderült, hogy alkalmatlan vagy erre. <laughs> kivel azonosítják, a 42 közösségét. Hát a köztársasági oldalon azt hiszem ott történt az eset, hogy megosztottam valamit, és mindjárt bekommentáltak oda többen, hogy én vagyok a 42, én vagyok a 42 főnök, az Oli írja a dolgokat, és én egyszerűen az értőség visszaírtam, hogy nálam 42, az 1343 ember, én csak egy vagyok közül. De el szoktak mondani, tehát ki lehet lépni. Szerintem itt arról van a felelős végül. Magás személyekkel azonosítják a csoportot, talán azért, mert nincs egy ilyen összefoglaló a célkitűzésekről, de nem lehet beazonosítani. Azért, hogy nagyon, hogy egy házi épületben vagyunk, meg ki van Egyébként a Robiról is már annyit hete hallani, mivel is azonos először. Négy hete beszéltünk először.